هيدا بيت الحرير بيقولوا له او آه، كرخانه الحرير صار عمره 175 سنه اللي آه، استاذ منير آه، اشتراه وحوله لمنزله مع البيت اللي حده والمدرسه المسرح الحديث من باخر ايام الحرب بعد ما قرر يرجع بحد ذاتها هي ارث ثقافي لازم يتحافظ عليه وهي وحده من ثلاثه مبدئيا بلبنان بعدها محافظ السقف الحقيقي تبعولها مثل ما هو منه مدقور آه، كل اللي عاملينه مثبتينه لان كان بطل آه، كان في بعض النقاط الضعف فيه آه، حيتلاقى منه تقريبا بكل الضيع حتلاقوها بس حيطان بلا بلا السقفيه اللي بسموها التكنه هذا المكان فعلا بيعطي طاقة كتير إيجابية للفنانين اللي بيجوا بيشتغلوا هون هيدي مثل جوهرة الجمعية اللي من خلالها حنكون عم نشتغل إن شاء الله بالسنوات اللي جاية تنكمل مشوار أستاذ منير بودبس